hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक्सेस में हम कैसे कंडीशन लगाएंगे आइए उसके बारे में बात करते हैं यानी इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम देखेंगे कंडीशन लगा करके ये कैसे पॉसिबल होगा कैसे हम ये कर पाएंगे आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से ये एक्सेस ओपन है और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं ब्लैंक डेटाबेस ऑलरेडी हम ले चुके हैं ठीक है तो क्रिएट पर क्लिक कर देंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा अब देख सकते हैं ये इंटरफेस आपके सामने आ गया है यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर दो व्यूज नजर आएंगे एक डिजाइन व्यू एक data sheet view design view पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि हम जा रहे हैं डिजाइन करने ठीक है तो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दिया अब यहाँ पे ये टेबल वन आ रहा है ठीक है जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट की टेबल बना रहा हूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकता हूं ठीक है ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट और यहाँ पे लिख देता हूं टी यानी प्रोडक्ट की टेबल की बात कर रहे हैं हम ठीक है तो ये हो गया प्रोडक्ट की टेबल ओके तो अभी प्रोडक्ट की टेबल आपके सामने आ चुकी है यहां पर ये आईडी है तो आईडी प्राइमरी की बनाई गई है प्राइमरी की यानी कि यूनिक की होती है इसको ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट ये लिख दिया नेम फिर लिखा ऑफ फिर लिख दिया प्रोडक्ट तो ये हो गया name of product name of product लिखने के बाद यहां पर आते हैं तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा ठीक है आप चाहे तो इसमें ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूं और यहां पर कर देते हैं प्राइस क्या कर दिया प्राइस कर दिया ठीक है प्राइस करने के बाद इसको करेंसी डेटा टाइप रख देते हैं तो यहां से करेंसी चूज कर लेंगे ड्रॉप डाउन से और फिर यहां पर यूनिट की बात करेंगे तो ये यूनिट कर देंगे यूनिट डेसिमल में भी हो सकता है तो इस वजह से यहां पर नंबर रख करके और इसे बना लेंगे हम डबल तो डबल बना लेंगे तो फायदा ये होगा कि you can enter in decimal also यहां पर हम टोटल की बात करेंगे यानी टोटल हम कैलकुलेट करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर लिख दिया टोटल समझ में आ रहा है जैसे ही टोटल लिखेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करना है तो ये कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप आपको 2016 1921 इन सब में मिलेगा इसके पहले आपको ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिलेगा तो ये ध्यान रखना है स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना यूनिट से ये तो मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं तो ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से लेकिन अभी हमें कंडीशन वाइज लगाना है ध्यान दीजिएगा हम जो डिस्काउंट देंगे वो कंडीशन के हिसाब से देंगे देखिए डिस्काउंट देना एक अलग बात है लेकिन कंडीशन के हिसाब से डिस्काउंट ये एक दूसरी बात हो जाएगी तो ये बात ध्यान रखिएगा आज के इस वीडियो में हम कंडीशन वाइज डिस्काउंट देंगे तो यहां से व्यू पे क्लिक कर देता हूं टेबल एक ही रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां से यस कर देते हैं तो ये एक टेबल हमारे पास बन गई है अब यहां प्रोडक्ट के नेम आएंगे तो यहां पे प्रोडक्ट के कुछ नेम मैं एंटर करवा लेता हूं जैसे यहां पे लिख दिया मैंने कीबोर्ड ठीक है फिर यहां पे आएंगे तो कीबोर्ड की प्राइस लिख देंगे जो भी प्राइस है कीबोर्ड की यहां पे दे देंगे फिर यहां पे यूनिट आएगा यूनिट के बाद यहां पर आएंगे नीचे फिर दूसरा प्रोडक्ट ऐसे ही करके हम कुछ यहां पे प्रोडक्ट एंटर करवा लेते हैं प्रोडक्ट के नेम ठीक है यहाँ पे एलईडी मॉनिटर e कर देते हैं ओके तो ये कर दिया एलईडी मॉनिटर e और प्राइस यहाँ पे दे देते हैं लाइक ट्वेल्व थाउजेंड ये ट्वेल्व थाउजेंड दे दिया और सात मॉनिटर की बात करेंगे फिर यहाँ पर आएंगे इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स जो हैं हम यहाँ पे एंटर करवा देंगे और यहाँ पर क्या करता हूँ सत्तर माउस जो है यहाँ पे रख देता हूं मैं तो यहां पे देख सकते हैं ये आ गया है लेकिन अभी हमें डिस्काउंट भी लगाना है और ये डिस्काउंट होगा कंडीशन वाइज तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना क्वेरी में गए हम डिस्काउंट लगा दें यहां पर वो भी कंडीशन वाइज तो बिल्कुल है आप वापिस से चले आइए डिजाइन व्यू पर हम क्वेरी नहीं बनाने वाले हैं यही पर डिजाइन व्यू पर डिस्काउंट लगा देंगे अगर आप टू यूज करते हैं तो आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी ठीक है तो यहां पर अलग से एक डिस्काउंट का फील्ड एड कर देता हूं ये कर दिया डिस्काउंट ठीक है ये डिस्काउंट कर दिया हमने अब डिस्काउंट कर तो दिया है हमने लेकिन अब डिस्काउंट को हम डिसाइड कैसे करेंगे तो यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद कैलकुलेटेड डेटा टाइप हम ले लें पहले हम आई इफ लगाएंगे देखिए एक्सेल में केवल इफ होता है यहां पर आप आई इफ का प्रयोग करेंगे तो यहां पर आई इफ लगा दिया है हमने और अब यहां पर हम देंगे क्या टोटल ध्यान दीजिएगा यहां पर टोटल आपको दे देना है इस तरीके से टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव टोटल अगर 500 से ज़्यादा है या फिर यहाँ पे 5000 कर देते हैं थाउजेंड ठीक रहेगा ये हो गया तो ऐसे में डिस्काउंट क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा 500 का कितने का 500 500 H U N D R E D S 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है अब ये कर लिया हमने अगर फिर अब इसमें क्या करेंगे फिर आई इफ देंगे ध्यान दीजिएगा कॉमा लगाएंगे और फिर देंगे यहाँ पे आई इफ़ ये कंडीशन दे दी हमने एक और फिर हम कहेंगे कि अगर टोटल ठीक है अब यहां पे घटाएंगे हम बढ़ाएंगे नहीं बल्कि घटाएंगे तो यहां पर तीन हजार या तीन हजार के बराबर है तीन हजार से ज़्यादा है या तीन हजार के बराबर है ऐसे कंडीशन में लेकिन पांच हजार से कम है ये ध्यान दीजिएगा पाँच हज़ार से कम लेकिन तीन हज़ार से ज़्यादा या तीन हज़ार के बराबर है तो ऐसे कंडीशन में कितना डिस्काउंट मिलेगा वो हमको यहाँ पर देना है तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं यहाँ पे कर देते हैं थ्री हंड्रेड कितना करेंगे three hundred H U N D R E D S three hundred ये लिख दिया हमने ब्रैकेट को क्लोज किया ठीक है डबल इंटेड कोर्ट्स को लास्ट में दो कंडीशन हो सकती है ठीक है ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है जैसा कि आप जानते ही हैं इफ में तो यहां पर कर देते हैं जीरो डिस्काउंट कितना मिलेगा जीरो इससे कम का अगर खरीदे होंगे तो डिस्काउंट जीरो मिलेगा ठीक है ये हमने पूरा कंडीशन लगा दिया है सारा सेटअप कर दिया अब यहां से बस ओके कर दीजिए ओके करने के बाद व्यू पे क्लिक कर दीजिए व्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक कीजिए अब देखिए यहां पर देख सकते हैं कि ये केवल अट्ठारह रुपए की यहां पे सेल हुई है और 1800 के लिए जीरो डिस्काउंट है यहां पर देखिए ये फाइव फाइव हंड्रेड यहां पर डिस्काउंट मिला हुआ है यहां पर आते हैं कुछ और इसमें हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं लाइक हेडफोन है हेडफोन तो ये लिख दिया हेडफोन ठीक है और हेडफोन मान लीजिए अब अभी हमने जो कंडीशन दिया उसके मुताबिक ध्यान दीजिएगा जो कंडीशन दिया उसके मुताबिक हेडफोन एक की कीमत है सात सौ सत्तर रुपये ठीक है और ऐसे ऐसे पाँच या सात सात कर देते हैं सात देखते हैं कितना आता है यस तो ये ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे क्या करते हैं तीन कर देते हैं तीन ठीक है तीन पे जीरो रहेगा और थोड़ा बढ़ाते हैं इसको इसको चार करते हैं चार पे देखते हैं तीन हज़ार से ज़्यादा हो जाता है बिल्कुल ठीक है अब देखिए तीन अगर मैंने कर दिया तो ये यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से ये अपने आप जो है कैलकुलेट होकर आ गया तो ये कंडीशन के हिसाब से कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं आगे और भी कंडीशन दे सकते हैं आई बात समझ में अगर आपको कंडीशन कुछ और बढ़ाना है तो और भी दे सकते हैं बढ़ाएंगे कैसे देखिए जो आपने किया है उसी में जाके आपको बढ़ा देना है देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो आसानी हो तो ये थोड़ा सा जूम भी किया है मैंने अब आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ ये देखिए यहाँ पर कंडीशन और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहीं पर फिर से इफ लगा देंगे क्या लगाएंगे आई इफ ठीक है आई इफ लगाएंगे तो यहाँ पर कंडीशन इंक्रीज होगी देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंडीशन में बढ़ा रहा हूँ फिर से तो इफ फिर कहेंगे टोटल टोटल की ही बात करनी है हमें हर बार हम किस चीज की बात कर रहे हैं टोटल की ही बात कर रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ये हो गया अब फिर यहाँ लिखेंगे total T O T A L अगर टोटल क्या है बड़ा है या बराबर है ठीक है 2000 के ठीक है लेकिन 3000 से कम है ये कंडीशन में ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उस कंडीशन में सौ रुपया केवल हंड्रेड रुपीज डिस्काउंट मिलेगा H U N D R E D S hundreds only लिख देता हूँ ओनली ठीक है ये लिख दिया अब इसको क्लोज कर दिया अगर इससे कम का सामान खरीदेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा जीरो कर देते हैं Z E R O zero तो इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी अब इस पर क्लिक कर देते हैं और फिर इसको यस कर देते हैं तो अब देखिए यहां पर कंडीशन कुछ चेंज हो जाएगी और ठीक है अब यहां पे कर देते हैं लाइक ईयरफोन ईयरफोन कर देते हैं ईयरफोन कुछ इस तरीके से ईयरफोन कर दिया हमने ईयरफोन करने के बाद यहां पर देना है इसकी प्राइस तो मान लीजिए कि ईयरफोन की प्राइस है पाँच सौ रुपये ठीक है और ऐसे ऐसे चार ईयरफोन आपने यहाँ पे सेल कर दिए तो यहाँ पे हंड्रेड ओनली आ रहा है देख सकते हैं अगर मान लीजिए कोई और प्रोडक्ट है जैसे मान लीजिए यूएसबी है यूएसबी केबल ये लिख दिया यूएसबी केबल तो यूएसबी केबल है और ये जो है मान लीजिए कि एक यूएसबी केबल है दो सौ रुपए की दो सौ कर दिया हमने और ऐसे ऐसे चार या पाँच पाँच यूएसबी केबल बिके तो यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा जीरो ठीक है अगर छः भी कर देते हैं सात भी कर देते हैं या आठ भी कर देते हैं तो भी जीरो ही रहेगा ये कब तक जीरो रहेगा जब तक कि आप यहाँ पर 2000 का अमाउंट नहीं लेके आ जाते हैं तब तक ये जीरो रहेगा तो इस तरीके से आप कंडीशन दे सकते हैं उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी बातें समझ में आ गई होंगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video